गाइस मैं आ गया यार बहुत दिनों बाद आप लोग सोच रहे होंगे भाई ये बहुत दिनों बाद अपने चैनल पे वीडियो डाल रहा है ब्लू मी एफ जी पर तो गाइस प्रॉब्लम थी जो कि अब भाई ठीक हो चुकी है भाई अब क्या ही बताऊँ मैं आपको जो है वो आपके सामने है मैं आ चुका हूँ अब तो तो भाई अब इस चैनल पर मैं अली वीडियो से डाल रहा हूँ टाइटल और आपको थमनेल देख के पता चल गया होगा ठीक है तो गाइस भाई आज क्या है ना मैं ना हम्म, मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई है मेरा एक ओल्ड चैनल था जिसका नाम था Wiz gaming W I Z फिर डबल जेड था ठीक है फिर गेमिंग वीज गेमिंग था फर्स्ट क्लास से गेम कर रहा था मैं फ्री फायर और बाकी मतलब खेल रहा था वॉइस चेंज करके खेल रहा था जैसे कि मेरी बच्चे वाली आवाज़ थी पहले और मैंने कीड़ वाली आवाज़ कर मतलब बड़ों वाली आवाज़ कर दी थी जैसे कि भैया भैया कोई गेम खेल रहा लेकिन वैसा नहीं था गाइज ये खेल रहा था मैं ठीक है फिर मैंने सोचा कि भाई अभी तक ना पेमेंट नहीं आई थी मेरी ठीक है एक भी बार नहीं आई थी और फिर आज मुझे उसका फल मिला और कल परसों हाँ परसों मेरे मतलब पैसे आ गए थे ठीक है और फिर मैं कल लेके आया हूँ और जितनी थी जितनी है वो आपको पूरी दिखा दूँगा ठीक है और भाई मुझे बहुत खुशी मिली और उसको हम लोग भाई अपनी मम्मी को देंगे ठीक है और भाई अब चैनल को भाई सब्सक्राइब करना अब क्या करें यार बहुत दिनों बाद डल रही है तो मैं जाता हूँ अब हमारी टीम पूरी एक साथ मिलके भाई कॉमेडी वीडियो और चैलेंजिंग वीडियो बनाएगी आप उसको देखिएगा और मेरे वर्ल्ड चैनल से भाई पेमेंट आई है माई फर्स्ट यूट्यूब पेमेंट और मुझे बहुत खुशी मिली और बाकी वो चैन उस चैनल से मतलब मुझे इतना था नहीं उस चैनल को मैंने बंद कर दिया क्योंकि मुझे फ्री फायर खेलने का शौक नहीं था मैंने सोचा कि कॉमेडी वीडियो डाले उसमें तो डाल नहीं सकता था मैं चेंज कर सकता था इसलिए फिर मैंने सोचा कि भाई क्या क्यों ना मैं इसको ऐसा बनवाओ ठीक है तो भाई मैंने ना ये वाला चैनल बनवाया बनाया ठीक है जिसका नाम था ब्लू मी जी आपके सामने ही ठीक है ब्लू एम जी बनाया मैंने अभी मैं आपको भाई अपना ये वीज गेमिंग वाला चैनल दिखाता हूँ ठीक है कैसा है तो अभी दिखाता हूँ तो गाइस जिससे मैं भी वीडियो बना रहा हूँ ना गाइस उसके अंदर है मेरा वो वाला चैनल देखिए इसके अंदर तो नहीं क्या हो गया कुछ मतलब प्रॉब्लम मुझे लगता है देखिए इसके अंदर आ नहीं रहा वीडियोस ये देखिए लेकिन यही है ये देखिए कुछ नहीं आ रहा ये देखिए हाँ गाइस ये देखिए मैंने इसके अंदर एडम पावर डाला था इसमें मैंने बताऊँ वो Wiz gaming Wiz gaming power guild versus guild डाला था तो देखते हैं तो गाइज ये रहा gaming versus Wiz gaming versus power guild versus guild है ना तो भाई यही है और ये देखिए कुछ ये डाला था मैंने नंबर भी है इसके अंदर गाइस तो आप पूरा देख सकते हैं वहाँ पे मतलब चैनल में पूरा सरफेस जितना भी है देख सकते हैं आप लोग बाकी पता नहीं यार इसके अंदर क्यों नहीं आ रहा कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होगा जरूर एक बार मैं सब्सक्रिप्शन पे देख लेता हूँ आता है आता है नहीं आता है तो राम राम देखते हैं देखिए इसके अंदर सारा कुछ है एस जी उज्जवल शॉर्ट्स उज्जवल भैया का है कोई नहीं है इस मैंने सब्सक्राइब भी नहीं करा पागल ही लगता है देखिए गाइस ये रहा मेरा चैनल ये रहा मेरा चैनल गाइस ये देखिए कच्चा बादाम कच्चा बादाम देखिए ये है मेरा क्रिएटिव वाला चैनल जो कि भाई मतलब बेकार था था यार अभी बीस गेमिंग पे बात हो रही है तो इसमें तो नहीं है चलिए इसको हटाते हैं इसमें ढूंढते चलिए इसमें इसमें ढूंढ के देखते हैं कैसा है ठीक है तो मैंने यहाँ से ऑन करा ठीक है यहाँ से मैंने ऑन करा और कहाँ पर है कहाँ पर है यूट्यूब है तो गाइस मैं बता दूँ यार ये operation take frequent breaks and play responsibly कौन है ये होगा कोई मुझे क्या है ये भी यही है लेकिन मेरा मेरा गेमिंग यही है मेरा यही है क्या पता इतने दिनों से बना रहा हूँ और सब्सक्राइब है गाइस मतलब सब्सक्रिप्शन पे है भी मेरा ये जो है भाई मतलब मैंने आपको सब कुछ दिखा दिया है बोल दिया और अब आपको मैं दिखाता हूँ भाई जो पेमेंट है वो तो चलिए अब आपको मैं दिखाता हूँ तो चलिए बढ़िया ऑप्शन जो है नकली है लेकिन नहीं है नकली आपको तो मैं अच्छे से दिखाई ये ये है एकदम इसमें कोई भी चिल्ड्रन विल्ड्रन नहीं दिखाई देता और गाइस ये एकदम भाई मुझे बहुत मतलब ये देखिए ये रहे मेरे सारे नोट्स और अब आप सोच रहे हैं मैं क्या करूँगा भाई मैं अपने फादर को दूंगा ये उन्होंने मेरे लिए इतना कुछ किया है अंदर से एक अलग नया लगने अब मैं क्या ही बताऊँ मैं एक लाइट लेकर आया था बहुत पहले लेके आता हूँ इसलिए ये सिर्फ नौ हज़ार रुपये और बाकी सारा सामान और आधी मम्मी को देते हैं इसमें से भी आधी मम्मी को देंगे चलो तो गाय जी देखिए मैंने बहुत खुश हुई थी गाइस ठीक है मम्मी बैठ रखी हैं वो देखिए गाइस अभी तो भाई इतनी थोड़ी सी पेमेंट आई है गाइस अब बाकी अगर आप सपोर्ट करोगे भाई और भी ज़्यादा पेमेंट आएगी ये तीस से हज़ार तो भाई चलिए